morgens wieder was, man muss sich am verlassen. Ich mach das sonst nicht ganz so oft, aber ich kann sich lassen. Ich hab keinen Bock, mich euren Fakten ständig anzufassen. Anzufangen, Rap zu hassen, dank der ganzen Flasche. Bis mir das ob ich mit der Platte Platte mache. Was ich verfasse, ist bedacht mit acht Wissensteilung klasse. Ich will die Masse mir egal, wenn ich den halt verpasse. Mann, ich bin nicht anti-Mainstream, ich bin anti-Kacke sind bis einzig Magenplatz. Die Krümel schweigen, wenn der Kuchen splitten, halt die Klappe. Sexes sind nicht im Schatten, sondern Artefakte. Ich packe das Problem bei der Wurzel, fast die Nacke. Lade das Magazin, auch wenn ich nie eine Waffe hatte. Bitte packen, Mann, ich muss einen kleinen Packer machen. Bin out to earth, aber bleibe high. Dachte Rasse, yippie, ich meine Wacke, es ist Zeug Sacker 1, 2, Polizei, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle weg, 7, 8, das ist rap. 1, 2, Polizei, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle weg, 7, 8, das ist rap. 1, 2, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle weg, 7, 8, das ist Rap, 2, alle zusammen, alle, alle weg, alle weg, alle Namen fliegen falsch wie beim Samstagnacht, labern immer noch vom Schwanken und vom Land erwaschen, einige haben in meinem Schrank nicht mehr ganz alles Hass, geht das Röpchen runter, binde ich mich an den Mast, denn die MCs heutzutage sind nicht ganz gewaschen. Lass doch mal das Bildnis sein und all die Aschenmaschen. Die meisten können nicht aus dem Haus, weil er zu klappern. Dope Rapper sind in Unterzahl wie schwarze Tassen. das steht gerade gewachsen in meinem Land Kassen. Ich könnte den ganzen Tag so flacken und die Wand betrachten. Die geht Hand so verbrannt, da geht es an den Tassen. Chill die Latte, weil ich Patakuchen backe, backe. Ich bin heute mehr am Flackern unter allem Schacht. Ich hatte ganz 1, 2, alle ab. Das ist 1, 2, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle Wack, 7, 8, nochmal 1, 2, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle das ist 1, 2, 3, 4, was seid ihr? 5, 6, alle das ist mal für De hip-hop zo et cetera, et cetera. Men lär dig mer pratar kan det vara. Yeah! That's my dream! ja, Ja. let it flow on beats! Let it flow! Yo, yo, yo, yo! Good mijn hey, static! Welcome uh, to beats! Another club Ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, pizza Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja Leram fanget, så fant du på. De har strømpe i avtalte. Der! Hier. Ich darf gerne alle ein bisschen führen kommen. Es hat da so wie ein Charakter, so irgendwie. Können wir mal ein bisschen führen langsam? Nicht an der Wand klar. Eins, müssen wir so, geil. In my face. Lex Piscani. What up, what up? Hilfe Gang. What up, what up? Hier, check. Let's have the beat to drop that. See, ne? there's a three. I died. Hier. Ich bin der Heiße, ich fühle mal mein eigener Rap. Doch will die Bock vom mach trotzdem dann in seine Backback. Steige das Leistung mit jedem einzelnen Track. Immerhin sage ich mittlerweile, es ist nicht scheiße und wack. Ich glaube den Widerspruch. Sag ständig Zwillung, sonst Rap-Sprach, Arroganz, Hände, bescheiden Zwillung, Putsch. Ich weiß, Verstand ist ja sicher Kunst, Text nicht das Problem. Verzähl ich bin ein Kinderbuch. Es ist eine Frage von der Zeit, Disziplin bringt den Sieg, es ist das, was man bleibt. Potenzial wird sich entfaltet als Sprachüberbrief. Bis dann musst abwarten, erwarten, er gibt sich bleib geduldig. Schaffen vom Menschen gesund. Hab ah, erst gerade angefangen, an ah, lang ist kein Schlussstrich. Klar, durstig und hungrig, trotz Ecken und Kanten, mach ich bald und jetzt bleib geduldig. Schaffen vom Menschen gesund. Hab ah, erst gerade angefangen, an lang ist kein Schlussstrich. Klár durstig und hungrig, trotz Ecken und Kanten, Basketball-Runde, Can,